እንደገባሽ አትውኝ ሶዳዴ ሶዳዴ ምንም እንዳላወቀ ሶዳዴ ሶዳዴ አይኖቼ ይናገራሉ ሶዳዴ ሶዳዴ ልቤስ መቼ ደበቀ ሶዳዴ ሶዳዴ ክፋት የለው መዋደድ ሶዳዴ የለው መፋቀር ሶዳዴ ሶዳዴ አሳምሮ ቆርጠን ራሱ አንቺ ልጅ ተይ ተይ እንተሎ ቀልቢ ኮፉ ተማሎ አንቺ ልጅ ነይ ነይ እንተሎ ቀልቢ ኮፉ ተማሎ አንቺ ልጅ ተይ ተይ እንተሎ ቀልቢ ኮፉ ተማሎ አንቺ ልጅ ነይ ነይ እንተሎ ቀልቢ ኮፉ ተማሎ ኧረ አንቺ ልጅ ተይ ተይ እንተሎ ቀልቢ ኮፉ ተማሎ አንቺ ልጅ የፍቅርሽን ቡልኮ ሶዳዴ ሶዳዴ ራሳችንን ቋጨው ሶዳዴ ሶዳዴ ጥለቱም ይመራል እኮ ሶዳዴ ሶዳዴ ራሱ ያምራል ሞክረው ቆርጠን ጀምረው ደፍረን በሂደት በጊዜው ራሱ ያምራል